はい、皆さん、こんにちは。今から人生2度目の注射に行ってきます。えー、たっくんは前回の注射ではやっぱりね、3本も打って痛かったのでね、今回は何本打つかわからないんですけど、3ヶ月というとこで打ちに行きます。それでは、頑張ってください。それでは行きましょう 花粉最近強いんでちょっとね花粉症の僕たちには厳しいものがございますが。 <laughs> おとなしいな もぐもぐしてるもぐもぐくん、もぐもぐ体重は7 5キロに進化してましたバルクアップ中バルクアップ マッチョマッチョおはようございますニャキーンジャンプジャンプじゃあ飲んでいきますねはいごっくんしましょう <laughs> 頑張れ頑張れ飲んで飲んで よしよしはいちょうだいはい頑張れはいはいもうちょっと行こうかそうそうそういけいけ飲んでて かったな。はい、はい、はい。そう、はい。はい。 だっくん。よし、頑張ろう。頑張ろう、頑張れ頑張れ、頑張れ。はい、はい、やった、やった、やった。 <laughs> 泣かないで。はい、パパよ。頑張れ。プニプニやな、腕が。さて、今日はまず左手から行くぞ。頑張らされるぞ。頑張れ。やった、やった。頑張ろうあ、まあ、はい。見ちゃいけんよ。あ はい。ちゃんとごめんな。嫌な予感する。この通りぞ。頑張れ。俺頑張れ。よいしょよいしょ母ちゃんに顔見てもらえ。頑張れ。顔がやべえ。そうだよ。痛いよ。頑張れ。うんで。 はい、あと少し、あと二本、あと二本。次が一番痛い、これ一番痛い。これ一番痛い。こ痛い。頑張れ、頑張れ。最後一個。これはそうでもない。はい、頑張れ、頑張れ。そん頑張れ、頑張った、頑張った、いい子、いい子。大丈夫。はい、はい、終わりました。 はい、ちょっと泣きやんだ、は大泣きしたな久しぶりに顔真っ赤にしとったではいはいはいはいはい楽しかった人 <laughs> 中だ、中注射楽しかった人 はーいは <laughs> 楽しかったの痛かったけどもう今ご機嫌さまでしね楽しかった人楽しかった人はーいは